lari si kecil ayo dikejar ayo dikejar ayo eh si hitam bandelnya oh, ayo ayo kecil aja makan <laughs> eh eh kejem kali masih kecil itu <laughs> basah badan tangkap Ayo, ayo, ayo, kejam. Bandel kali sih. Ayo ditimpa kena timpa eh besar badan hitam ditimpa ayo ayo ayo tumaknya Hehehe <laughs> ayo ayo gigit gigit gigit oh marahin mamanya tuh mamanya datang <laughs> oh mak tuh, mak bapaknya <laughs> ditimpa <laughs> diguling-gulingkan